Sorry, what? What the hell? It's Garo? You goddamn right! Всем привет, друзья! С вами Аниманга, и это обзор новой перерисованной 209 главы манги One Punch Man. Как вы видите, это просто нечто. Что Мурат натворил? Что он перерисовал и зачем он это сделал? Об этом мы сейчас и поговорим. Если хотите посмотреть озвучку 209 главы с крутыми звуковыми эффектами и музыкальным сопровождением, нажмите на подсказку, которая появилась в правом верхнем углу. А также поставьте лайк этому видео, чтобы помочь продвижению канала. Что ж, перейдем перерисованной манги. Вначале все как и было, только вот теперь Мурата показывает нам появление второй пары рук Угароу. Согласен, выглядит это очень круто. Далее он атакует Сайтаму сериями ударов, а тот лишь одной рукой отбивает все, чему Гару удивляется. Кстати, эта сцена, где Сайтама отбивается от ударов Гару, тоже новая. В отличие от изначальной версии, где Гару увидел силу Сайтамы и понимал, что ему с ним не справиться, и скорее был готов даже Пасть от его руки, сейчас же нам наоборот показывают, что Гару не хочет сдаваться и смириться с поражением. Он говорит, что он выглядел жалко, когда спасал людей, и поэтому он злится и своей мощной атакой пробивается и тому в землю, из-за чего магнитное и гравитационное поле сходят с ума, как сказал сам Бласт, которого нам показали в другом измерении. Кстати, как вы знаете, нам показывали защитника Вселенной, но Муратов в перерисованной главе убрал мертвых, в том числе и Бориса, что очень странно. Я не понимаю, зачем их нужно было убирать. Может, он хотел до встречи с Сайтамой не раскрывать появление Бороса? Думаю, скорее всего, именно поэтому он и решил не раскрывать этих защитников. Далее, Сайтама отвечает Гароу сериями обычных ударов и валит на землю. Тут очень крутой новый кадр Сайтамы, который мне понравился. Здесь он выглядит ужасающе. И тут Гару не понимает, что он вообще такое. Он считает его воплощением несправедливости. Он злится и встает на ноги. И раз уж в первой версии он набросился на Сайтаму с мыслями, что, наверное, вот так ему суждено было умереть, то сейчас он уже говорит, что не может себе позволить вот так умереть. Мурата показывает нам, что Гару не собирается сдаваться, хоть он и не справляется с силой Сайтамы. Тут Сайтама отбрасывает его одним ударом и разбивает его форму монстра. Гару отлетает, и в итоге он посылает все к черту. И даже когда он зашел так далеко, он был стерт в порошок этой непреодолимой несправедливостью. И когда он задался вопросом, неужели это все, тут появляется голос бога монстров, который говорит, что услышал его. В небе появляются очень странные облака, в которых бьются молнии. Это на самом деле божественный портал, из которого Бог пытается вылезти. Сайтама, да и все герои и люди были в шоке и не понимали, что это такое. Но потом из этих облаков на землю падает огромная нога Бога, затем и вторая. На самом деле Бог приближается к Гару, но никто кроме него этого не видит. Как мы знаем, его увидит лишь тот, кому он обращается. Почему он полностью не появился, не знаю. Может, он еще не выбрался? И пока этого не случилось, Бласт защитниками и собираются залатать эту брешь. Но как мы видим, времени у них мало, потому что Бог уже хочет предложить свою силу Гарроу, чтобы потом с помощью него добиться своих целей. Напоминаю, что ранее Бог дал силу бомжу-императору, Псайко Орочи, а также потом отправил многоножку-мудреца, чтобы та расправилась с Айтамой, который который убил Орочи. Бог зовет Гароу, а тот не понимает, откуда доносится этот голос. Он не знает, кто это, но бог монстров манипулирует им и говорит, что его самое сокровенное желание в шаге от того, чтобы быть разрушенным всего лишь одним героем. Гароу затыкает его и грозит смертью, но бог монстров говорит, что есть лишь один кулак, способный остановить тот, который направлен против бога. и спрашивает спрашивает у него, знает ли тот, о чем он. Гару не понимает, о чем он говорит и просит показать себя, после чего бог монстров появляется в облике его бывшего учителя Бенга. Он обманывает Гару, говоря, что он просто хочет ему помочь. Гару ведется на это и протягивает руку своему учителю, не понимая, что он заключает сделку с дьяволом, а точнее с богом монстров. Тот дает ему силу, и мы видим, что Гару из изменился. Сайтама присматривается к нему, протирает глаза, но не может разглядеть, что это у него на лице. Гару поднимает голову, а Сайтама не понимает, что это и спрашивает, что это с его лицом. А Гару отвечает ему. Нечто, что может одолеть. Кулак, направленный против Бога. Я понял. Это может сделать только сам кулак Бога. Знаете, звучит все так, будто сам бог монстров завладел телом Гару и лично хочет расправиться с Айтамой. Так ли это на самом деле, не знаю. Я думаю, что это не исключено. И что именно сейчас Бласт должен появиться со своей командой, чтобы запечатать бога монстров обратно. Теперь все складывается на свои места. Нам не хотели показывать Бориса раньше времени, так как это будет не круто. Согласитесь, будет намного круче, если мы увидим нового Бороса во время их встречи с Айтамой. Думаю, так будет лучше, что Мурата и решил. Но стоило, конечно, все это делать изначально, а не расстраивать нас потом, меняя сцены. Особенно это касается сцены, где Сайтама и Гару усели за один столик. Это была лучшая сцена из многих предыдущих глав. Я думал, о, вот оно, комедичность аниме, вот этого нам и не хватало, вот сейчас будет прикольно, конечно. Интересно будет наблюдать за тем, как Сайтама будет ругать Гару, а тот будет оправдываться или что-то типа того, но нет. Это убрали, так как Гару не может смириться со своим поражением, и уж точно он не хороший, каким мы его видели все это время. Если бы Мурата оставил эту сцену, и Бог появился бы над этим домиком и, позвав Гару, передал свою силу, это было бы странно. Поэтому все так и сделали. Что ж, далее нам показывают Гару, а точнее пробужденного Гару в форме космического ужаса, который бежит атаковать Сайтаму. Все тело Гару покрыто звездами звездами и галактиками. Это выглядит очень странно и классно одновременно. И тут Сайтама впадает в шок. На его лице недопонимание. Но его беспокоит лишь изменившийся голос Угару, который звучит будто тот находится в ванной комнате. Забавный момент. Что же случится дальше? Как я и говорил, на поле боя появится Бласт с остальными защитниками. И уж очень надеюсь на встречу Сайтамы с новым Боросом. Итак, в следующей главе, скорее всего, нам покажут новую божественную силу Гару и, возможно, появление Бласта и Защитников Вселенной. Возможно, Гару подерется с ними и в итоге проиграет. После они захотят его добить, но Сайтама остановит их. Примерно так и будет, я думаю. Но увидим, что для нас приготовил Мурата. Ну а с вами был Аниманга. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.